Спасибо уже Динову ГА за то, что дал РПГ. Правда, в крови ничего страшного. Ничего, будет стрелять. Руський Ванька гірко плаче, проситься до мами. Танк у нього під Херсоном спиздили цигани. Обана заєбі слава Україні! Скоро Путіна обмиє ми у формаліні. Командир, що це за штучка у тебе? Это завтра корка. Нихуя себе. Им нравится такое, а? Кайф. Вот такие дела. Було ваше, стало нас. А град то повний. У нас тепер був один град, буде три. Москалі то хворі люди лізуть воювати, а ми будемо на них із зговерли срати. Пиво вовка Рашисти, запам'ятайте, і наші лани, і наші ліси стануть вашою могилою, і ви їх будете удобряти. збудували кримський міст, хвалять в інтернеті, не хватає тому мосту нашої ракети. Обана, перший залп плавиться метал, а клічко злорадно скаже, Етот мост устав. Чорним морем іде крейсер, гордий, наче птаха, українським офіцером посланий був на. Обана, Нептуни, дві ракети в лоба, була гордість Путіна, а тепер спанч Боба.